Йөрәкте өҙҙөрөп яңғыраны Мәктәптең иң һуңғы ҡыңғырауы Бала саҡ беҙҙән бөгөн китә тик Һине юғалтам килмәй бик Иҫеңдәме һиңә өҙгән инем Ишек алдынан роза сәскәһен Яҙып ҡуйҙыҡ дәфтәрҙең битенә Яратабыҙ тейеп ғүмергә Ә һин онотма, ә һин онотма Ә һин онотма бергә йөрөгән саҡтарҙы Ә һин онотма, ә һин онотма Ә һин онотма ҡайнар ҡосаҡтарҙы Ә һин онотма, ә һин онотма Ә һин онотма бергә йөрөгән саҡтарҙы Ә һин онотма, ә һин онотма Ә һин онотма ҡайнар ҡосаҡтарҙы Ә һин онотма Урамда һине оҙатҡан өсөн Малайҙар менән һуғышҡан инем Ул яулыҡ менән һөрттөң битемдән Мин уны һаҡлайым әле лә Яныма сығармағанда әсәң Ҡасҡан инек бергә дәрестәрҙән Шул көндө тәүге тапҡыр һин бирҙең Татырға ирендәрең тәмен Беренсе һөйөү ҡабатланмаҫ бер ҡасанда Ашыҡма әле ваҡыт туҡта, зинһар туҡта Ҡыңғырасыңлай ниңә беҙгә хушлашырға Йә инде матурым, илама һин, илама Ә һин онотма, ә һин онотма Ә һин онотма бергә йөрөгән саҡтарҙы Ә һин онотма, ә һин онотма Ә һин онотма ҡайнар ҡосаҡтарҙы Ә һин онотма, ә һин онотма Ә һин онотма бергә йөрөгән саҡтарҙы Ә һин онотма, ә һин онотма Ә һин онотма ҡайнар ҡосаҡтарҙы Ә һин онотма Всем привет, друзья! Меня часто просили спеть эту песню и сделать на нее разбор, но полноценный разбор я на него делать не буду, потому что там ничего сложного нету. Всего 4 аккорда. Э, я играю в тональности EM, эм. э, оригинал играется на HM, то есть вот под этим видео вы можете посмотреть э, текст с аккордами, а какой играется бой вы можете посмотреть на видео, в котором я делаю разбор песни «Черноглазые». Там точно такой же бой, только помедленнее. Он здесь где-то сейчас вот появится э, в рекомендациях. Так что спасибо за просмотр. Э, пишите в комментариях, какие еще песни вы хотели бы услышать э, в моем исполнении. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Минуны бірге дәрістерден. Şevkinde tav